Telegramda reklama paydo bo'ladi. Bu haqida Messenger asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, endi mingdan ortiq odam obuna bo'lgan barcha kanallarda sponsorat belgisi bilan xabar paydo bo'ladi. Ushbu yozuv kanaldagi barcha xabarlarni o'qigandan keyingina ko'rinadi. Durov reklama foydalanuvchilari uchun deyarli ko'rinmas bo'lishni va bundan tashqari u shaxsiy yozishmalar va guruhlarda, shuningdek chatlar ro'yxatida bo'lmasligiga va'da bergan. Uning tushuntirilishicha reklamadan tushgan daromad Telegramga foydalanuvchilarga bepul va cheksiz xizmat ko'rsatishda davom etish imkonini beradi. Kanal egalari reklama mazmuniga ta'sir o'tkaza olmaydi. U kanallar mavzulari asosli shakllantiriladi va tashqi havolalarsiz yoki fotosuratlarsiz faqat qisqa matnlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, har bir kanal uchun bitta reklama posti bilan cheklanishi mavjud. Manba: Qalamprus